据说佛陀曾经说过，每一个思想都会变成实际的，所以要觉知。如果我们认为交通的噪音会打扰我们，那么它就会打扰我们，因为我们准备被打扰。如果我们认为家庭生活是一种枷锁，那么它对于我们就会成为一个枷锁，因为。 是我们准备好要这样。如果我们认为贫穷将会帮助我们解放，那么它将会帮助。最终而言，是我们在创造我们周围的世界。任何我们所想的，都会变成我们周围的生物圈，变成那个气氛，而我们就存在于它里面。谭崔说：“要记住这个因果关系。” 他一直都在我们里面。如果我们知道这个，那么我们就不会挑起任何东西。如果我们知道这个，我们就不会为我们自己挑起任何东西。当一个人没有挑起任何东西，他就解决了，他就解放了。那么他就不会痛苦，也不会喜乐。喜乐是我们创造出来的，痛苦。 也是我们创造出来的。我们可以把我们的痛苦改变成喜乐，因为它是我们的创造。解放的人或成道的人，既不会痛苦，也不会喜乐，因为他已经停止在他的周围挑起任何东西，他就只是存在。那就是为什么佛陀从来不说成道的人是喜乐的。 每当有人问他，告诉我们一些关于超越的人的事情，他是否处于完美的喜乐之中，佛陀就笑着说：“不要问，我只能说他不会痛苦，我不能够说更多，他不会痛苦，这就是。”